Ja està. Un, dos, tres, acció. He fet dades, super. Abuela màgica. Caputxeta, vés a donar-li els cistells de castanya de l'àvia. Vale. I quan arribis a casa l'àvia, envia'm un WhatsApp. Vale. Caputxeta! Caputxeta! Caputxeta! Um, on te vas? A casa de l'àvia. Passa per allà, que és més curt. Vale. Me ben enganyat. mica tard. Àvia. Caputxeta, t'estàvem esperant per torrar les castanyes. Ai. Home, ja està bé! Ja està, ja he acabat. <laughs>